<laughs> ¡El tipo de la vaina! ¡Enterprise! Estoy cumpliendo con mis sueños como lo decía mi mamá. Soñando desde niño con dinero y con la familia. Nadie me quita el sueño de poner el pie la grada. Yo no creía y soy su fantasía. Inspirado por la musa en la noche y en el día. Ya lo sabía que esto llegaría. Ahora soy quien soy, dime si lo quiero merecía. yo quiero romo. Quiero brindar con una mami que sea un cromo. Quiero beber. Yo quiero romo. quiero, brindar con una mami que sea un cromo. Y ya tú sabes que lo que ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra. Meneame esa chapa, baby, que te voy a dar. Ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra, ponme la vibra. esa chapa, baby, que te voy a dar. Quiero beber, yo quiero romo, quiero brindar con una mami que sea un cromo. Quiero beber, yo quiero romo, quiero brindar con Cámbiame el sonido. Que te voy a dar, que te voy a dar. Que te voy a dar, que te voy a dar. <laughs> El dueño de esta maldita vaina. Fran papeleta. Manu Quiroz. Davy, el real estamos activos, activos.